mbote mbote bandeko balandingo na biso koyi tokutana na bino toujours na kati ya émission oyo avec les avertis eh bien comme toujours nalobi émission avec thème lelo tokutana bino lisusu avec euh, thème mosusu ya sika lelo tokolobela sur la dot dot eza nini origine ya dot eza nini ntina na yango eza nini tokompana kaka atuka na kati ya émission na biso ya lelo avec frère kashisha bon d'abord frère Mbote frère Alimia, mbote ba ndeko balandi na kati ya dernier virage, Nkolo apambola biso. Voilà. Je crois que batu babimi déjà komesana na ba emissions, je crois que c'est quoi, c'est la quatrième emission ou cinquième, quatrième je crois. Muke muke bakomi déjà komesana na ngo, c'est déjà une bonne chose. Alors, euh, comme nde ezalaka avant tobanda po émission, tokozala kaka développement ya thème na biso, Totika d'abord emission na maboko ya Nzambe. Frère Kashi sala mwa prière mwa muke avant tokota na kati ya thème na biso ya lelo. Bien sur, tobondeli na kombo ya Yeshua. Papa, tokumisi yo lisusu mpo na mokolo lelo ndenge opesi biso, opesi biso réellement possibilité ya koya ko parler na ba thèmes oyo peut-être oyo elobamaka mingi te. Yahweh tolingi ko compromettre te, toza koya na ba messages oyo mpo na kopesa bana noka eclairage. Po toyebi ke soki ba comprendre makambo oyo bakotambusa vie na bango pe chretienne malamu seigneur yango to sengi opesa biso sagesse na yo po eza ba thème oyo peut etre batu mingi ba bundisaka mais tokoki kosenga yo osunga biso par le sprit afin que to pesa message oyo ekomela batu oyo ba na besoin na ngo Epesa pe changement na kati ya bomoi na bango papa. Yaweh na za kotika reellement moment oyo nionso toko passer na frère na ngai Limia na maboko na yo. Sunga biso bande bandela emission ti na suka. Ndeko azo landa biso azala pe beni na kombo no Yeshua nde tosengi boye amen. Amen amen amen amen Voilà toko kota kati ya emission na biso ya lelo comme na lobi na ebandeli toko lobela lelo sur la dot donc euh, thème moko ya munene ya makasi je crois que dot ezalaka vraiment eloko moko ya makasi pona mariage Batu ebele oyo ba balaka te parce que baza na makoki te ya ko bala, ça dit que dot ba yebaka te ndenge nini bako basala po akokisa dot wana po abala mwasi na ye, ba mosusu ba koki ba fanda pe ba fandi na bango en couple des annees des annees po ba luka kaka ba kokisa mbongo pona dot, est ce que nioso wana ezali bozali ko respecter en tout cas mibeko ya Nzambe parce que bozo fanda na kati ya libala bozo bota pe bana parce que makoki eza te ya kosala dot. Tomeka pe kotala ngo na kati ya emission na biso ya lelo. La dot. Alors Frère Kashisha, to hmm. bandaka na bandeli na niveau d'abord ya définition donc ya dot. To définir d'abord dot et puis to tali origine nango. Toi to pousa na kati ya emission na biso ya lelo. Voilà. Um, avant que naloba déjà définition na kolobaka boye bandeko, um, tosala ba émission oyo mpo na nini tosala yango réellement mpo tosunga bino tosunga bino pourquoi puisque eza lokola bokozua quelque chose de plus nayebi ke oyo botala biso misu babala misu babota misu babalisa misusu baza pe na, na kati ya procedure ya mariage misu baza, baza na kati ba, na bandako na ba, na ba liste ya donc ya dot na kati ya bandako misusu baza peut-être pe azobanga ko, ko, kozela liste po ayebi te kozala combien tout ça Alors ba makambo nionso wana par la grace de Dieu toluka tomeka ko condenser yango to parler sur ça lelo. Alors dot ezali nini? Dot ezali frais de mariage tobenga yango bongo na ndenge ya donc pratique dot elingi koloba frais de mariage mais frais de mariage nini oyo partie moko ya mutu alingi abala donc futur marie ako mema na kati soit ya libala soit na kati ya famille oyo ya mutu azo balisa et alors je pense que na definition wana toko linga siko to yeba comment est-ce que ou bien nani aza na droit ko zwa nini Ou bien mwasi to mobali nana ngo il faut apesa dot toyeba ngo na kati ya emission oyo lelo. Voilà. Ça c'est na niveau d'abord ya definition mais na origine nango parce que ebandaka meme quelque part. Tolobaki awa sur le mariage ndenge ebandaki Nzambe asali d'abord Adam puis Adam afanda ye moko te à partir ya cote na ye ba basali Eve mais wana makambo ya dot ezalaki te. Donc ya ite que Adam aka nopesa dot na kopesa ko pe na nani mais ebanda na bo nini nanu penda ba ba kotisa ngo na kati ya ya makambo mariage il faut toujours kopesa kaka quelque chose olobaki pe ata tobaki ma émission ya mariage mariage da, ya d'abord ya deux personnes c'est-à-dire que ezali mwasi na mobali tango bayokani c'est ça le mariage Mais tozo kota sikoyo dot na kati ekomi famille soki dot eza te ekomaka ata susu mpilinga mpilinga ba famille mususu so opesaki mbongo te ah, libala wana eza so na sens moko te alors origine nango mpenza tokoma na nalvo origine voilà um, na kati ya bible to comprendre que bible surtout ancien testament eza lisolo mm. mingi ya bana israel mais voilà. soki botangi yango mpe bomonake bana israel baza na mwa babisaeli ba mosusu ndenge baafricain Ah, po bango mhm. na bato orient baza ata musique na bango omona kutu omona biloko mosusu mike ndenge musique na biso balangue na bango meme omona makambo mosusu ndenge balangue na biso euh, et puis eloko mutu oyo oh, fo toyeba eza mpe que origine ya mutu euta kote kuna c'est normal ke makambo mingi eutaka kote kuna toza na histoire na kati ya bible histoire ya, ya jacob Tango alingaki ebala, wana toza na kati ya Genese, Genese chapitre 29, donc à partir ya verset 18, mais botanga ngo mobimba po boyeba donc histoire wana. Joseph alingaki ko, donc plutot Jacob alingaki kobala, tango Jacob alingi kobala, ake komona à l'epoque Laban, Laban azalaki ndeti mua parentin na ye pe, puisque à l'epoque nde tolobi, inceste pe ezalaki te toko se souvenir na na cain cain surba a donc abalaki ndeko ne mwasi donc puisque batu mususu bazalaki te c'est pour dire que à l'epoque inceste ezalaki ko existe te puisque il y'avait pas d'autres gens oyo oko bala na kati ya mokili alors donc je disais que donc nani laban azalaki oncle moko donc na kati ya libota donc ya jacob alors azalaki na bana mibale lea na rachel. Sikoyo tangu na Nindek tobaki na kati ya histoire ya mariage tobaki mutu avant bala il faut okoma na posa ya libala yango tobengi mariage ça dire oza kobala pona age epusani ou bien oza kobala puisque oza mobali il faut obala oza na besoin ya muasi donc c'est comme ça donc Jacob Jacob Jacob akomi na besoin ya kobala nde akeyi epai ya Laban Laban azalaki na bana mibale na bi Lea na Rachel alors tangu sikoyo nani Jacob akomi kuna Asololi na nani na donc na na laban ba oh ça va nde nini faut bala faut sala boye ndenge baye kopesa ye mibeko ke okobala mwana na ngai soki o travaille pendant sept ans c'est à dire mariage ou bien dote ya Jacob ezalaki a travaille sept ans pona laban de façon que Laban apesa ye muana na ye Rachel mais sikoyo ce qui s'etait passe ezalaki que après sept ans ya ya donc ya travail au lieu que nani Laban apesa nani Jacob Rachel Laban apesi Jacob Lea ah sikoyo Jacob alobi nga na lingi nde Rachel après soki olingi kutu nako travailler lisusu sept ans po nazua kaka Rachel c'est à dire a travailla 14 ans pona kozua Rachel donc toloba boye libala ou bien dot plutot ezali frais to ezali ba droit oyo mutu ako pesa po azua muasi na ye soit oyo papa asengi ou bien ye moko a propose donc je pense que wana dejà ezali à peu près eloko tokoki kotia neti soubassement n'est ce pas ya dot selon la bible bien sur il ya d'autres exemples mais tozui exemple moko d'abord wana oyo eza pe exemple moko Très capital pona ko comprendre dejà likambu donc ya dot. Donc donc nayebi te soki tosuka na wana. Oui tosuka na wana en fait to to to to to evoluer de toute façon tozo evoluer na kati ya emission na biso ya lelo mais tina na yango ezalaka nini peut-être parce que alors topesi d'abord définition origine ndenge olobi wana mais sikoyo importance ya dot ezalaka nini frais wana eza lokola ofuti mpako neti kofuta taxe ya libala eza neti ososomba parce que osoloba no dot ezali neti osombi mwasi Akomi propriete privee na yo tango opesi kuna donc oyo nionso yo okoloba pona mwasi faut a executer yango parce que opesaki dejà mbongo cest à dire osombi mwasi. Tomeka pe kokota nanu na niveau wana l'importance donc ya dot ezalaka pona nini? Frère tokokoba na ba na ba exemple nionso wana surtout pona temps na biso et puis nde tozo ba lingala Eh pona ba congolais pona ba angolais pona ba congolais ya Brazzaville toko pesa ba exemple wana to tala vraiment eh tina ya dot selon ndenge ebandaki na ndenge ekomi eza pena monde oppose ça n'a rien avoir avec ce que oyo ezalaki na debut en fait tina ya dot ezali misusu bako zua ngo na ndenge ya exode chapitre 20 verset 2 non verset 12 oyo elobi honore ton père et ta mère. Efe, ah. donc Ephésiens mpe na 6 euh, verset 2 aye ko korepete mpe eloko yango honore ton père et ta mère misusu bazalaka na cadre wana sadire ke non mm. eza mpona kohonore soit mwana mwasi ahonore baparent na ye ke mobali alingi kobala ngai aye na biloko mpo abala ngai soit famille ya mwasi bamoni ke mwana biso na cadre neti ya rachel bie lea Avant ozua ye il faut osala quelque chose ba pesi mobali condition ezalaki d'abord na ndenge ya ko tester amour na ye il ya meme ba tribus mususu okoki ko ke meme na zamba ba bi kende okende ko ko pech donc ko sala chasse soki obimi na nyama wana toko ndima ko pesa yo mwana biso seke oza makasi tu peux meme garder notre enfant tu peux la proteger aussi c'est à dire eza lokola ndeti ba pesa mutu n'est ce pas ahh ba pesa mutu ba benga yango nini condition pona ko yeba d'abord est ce que alingi mwana ngo. Ou bien est ce que aza capable n'est ce pas soki abali aza capable ya ko prendre soin na ye na makambo nionso tout materiellement, physiquement, moralement et je pense que ezali na cadre wana nde balingaki ba instituer eloko wana mais ce qui est capital toyeba awa eza que dot eza kaka eza kaka te que ewuta epai ya mobali c'est ça aussi ce qui est ce qui est important ya koyeba awa c'est à dire dot ekowuta pe epai ya muasi bokokamua mais na bible ezali à un moment passage oyo na bongisi na lukango frère euh, avant tokoma na wana tozongeli nsima na kati place wana c'est-à-dire libala ou bien soit dot Eza kaka te que mobali nde faut apesa, mwasi pe ebongi apesa dot, tozwa yango na kati ya un roi d'abord, un roi chapitre 9 verset 16, tomona awa que non Pharaon apesi mbongo ya libala pona mwana naye ya mwasi, c'est à dire Pharaon apesi mbongo ya libala donc ya dot pona mwana naye ya mwasi, sikoyo elingi koloba nini? Ça peut arriver que obali mwana moko boye ya famille Baza na mbongo ebele. Parent na ye amoni que au lieu yo pesa dot, ayebisi yo que non ngai nako pesa. Pourquoi? Puisque dot eza kaka likambo te que non bapesi ba parents pona balia. Normalement na ba na ba na ba culture mosusu ezalaka dot ezali basangisi mbongo wana po bino tango bokobalana, Bozua neti mwa fond moko boye ya demarrage, c'est à dire mbongo wana ekosuka esunga bino bosala makambo mosusu, c'est à dire parent akoki kozua peut-etre eloko moke par symbole, azui eloko moko moke na symbole, mais oyo nionso etikali apesi bino eh, na ba na ba na ba cu ba culture mosusu neti ba ba turque par exemple bapesaka na ba or, baoka bapesa ba or, bapesi bino biloko ebele, on dirait ba cadeaux ya mariage, bango baza kobela yango neti na cadre ya dot. Mais na na na na na na ndenge sikoyo toza tozo tozo loba que non dot eza eloko oyo mobali ako pesa muasi pe ako pesa na entremise ya papa na ye mobali ako pesa selon volonte na ye ndenge par exemple na pesi example ya Jacob alobaki ako travailler susu sept ans de plus po azua Rachel ezalaki ye moko mutu apesaki donc je veux dire proposition wana ou bien dot eza pe likambo oyo Parent moto akoki kopesa yo kayebisi yo ke non bon po obala muana nga muasi pesa boye sala boye je pense ke na cadre wana tokomona ke eza na ba differente maniere oyo ba dot ebandaki kopesama et puis nde na ma besoin toya ata siko lelo tomona yango siko na ndenge ya vie pratique oyo ya biso na kati ya communaute na kati ya Afrique na ndenge ya Congo d'abord et puis nde tolobi Angola ou bien nini congo brazza toza kaka presque ba meme culture tobela koyeba est ce que tout ce qui se passe lelo na ndenge ya ba dot ezo sunga ba jeune marie to ezali kobebisa bango yango tolingi ma tomeka kotikala place wana Voilà, to to kota kaka na place wana ndenge olobi awa parce que si to tolobi tobanga ba dot awa toza na kati ya mariage coutumier Parce que na emission elekaki topesaki ba difference ya mariage, mariage coutumier, mariage religieux, mariage civil, mais dot awa toza na kati ya mariage coutumier, ça veut dire que ezali na importance makasi surtout pona biso ba africains parce que bon ba mindele pona bango bon ça n'existe vraiment pas biloko wana kopesaka ba biloko eza pona biso ya biso ba africains mais euh, opesi déjà obi qui paye la dot parce que question ekana tuna pe yango wana Ezala pe na ba na ba, ba culture mosusu, ezala soki bino pa, ba, mobali aye kopesa dot epai ya mwasi, bazongisaka pe biloko mais bino bopesi, bango pe bapesi. C'est à dire que ezali neti mwa echange moko esalemaka. Ça aussi, aussi au niveau ya dot egalement, ça depend ya ba culture egalement, frère. Ouais. Normalement, normalement eza bongo frère, puisque normalement tozala na ndenge ya kibomoto. Ouais. Nga aza papa, naza na bana basi. Sikoyo mwana nga mwasi alingi abala, na ndenge ya kibomoto. Mm. Mobali aye na mbongo apesi aye na ba biloko apesi yo ozui mwana opesi on dirait oteki mwana te mais sikoyo po ebima lokola oteki mwana te qu'est ce qu'il faut faire? Yo pe papa ya mwana olobi non non non non ngai pe na pesi comme ça boza na ndaku bosomba cuisine na mona ba culture mususu omona bazui basombeli mwasi ba nzungu bake tikela ye tu vois un peu c'est à dire on dirait baza kozongisa Po esala equilibre wana. Esala equilibre wana donc je pense que eza na cadre wana et puis eloko mosusu nga na na loba pe donc po to avant to zonga na tango na biso na na na tango ya kala ezalaki pe que soki ozui neti fille jeune fille moko aza vierge par exemple wana to na kati ya exode chapitre 22 verset 16 balobi awa si un homme seduit une vierge qui n'est point fiance et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Wana tozongi biso na, na, na kati ya Israël, c'est-à-dire soki mutu olingi fille oyo aza vierge, na tango na bango ezalaki bongo, mwasi wana azalaki vierge, aza na fiance te, aza libre, okouche na ye, il faut obala ye. il faut obala ye yango eza très important ba ndeko makambo mosusu ezali ezali important koyeba pe ke soki olingi obala c'est mieux ozala sur ke mutu yango obala aza nani puisque soki obimi na muasi et que obali ye te obimi na muasi mosusu et que obali ye te c'est à dire on dirait ke okomi lokola ekomi lokola vie na yo ekomi lokola donc okomi lokola ndumba ya mobali alors c'est yango sikoyo bango kala batiaka yango sikoyo neti loi Que soki mutu esali que mutu obimi na vierge moko quelconque il faut obala muana batu donc na je pense Hum voilà na tokoma nanu na tango oyo ya biso mais nga peut-être avant tokoma na tango na biso to tokobana na tango na biso mpe tango ya kala parce que tokobana toujours kosala référence na tango ya kala bon sikoyo na dot toloba na biso ba africaine te biso ba congolais awa Parce que tomonaka également, bon, c'est vrai que ba culture ezalaka ya vraiment différente, mais emekaka mpe kokutana quand même na biloko esengamaka, papa asengaka boye, ya mama ezalaka boye, biloko esengaka boye. So mpe tomekaka mpe ko, ko, ko, ko généraliser un peu ensemble, to généraliser yango, qu'est-ce qui peut être demandé na dot Soki olingi kobala mwasi, normalement famille ya mwasi bakoki basengaka eloko nini pona po bapesa mwana na bango? Voilà euh, donc likambo na ngai naloba yango te mais naloba yango quand même um, eh. na botama na famille ya bato ebele surtout basi baza ebele j'ai eu à participer na mariage ebele mariage coutumier ebele frère ngai personnellement atanke papa na ndimi te ke nga na kobasa mwana nga bongo na ba dot ebele bongo c'est trop c'est exagere bato bali ko exagere eza mpenza neti mpo na nga ekoma elokola choc quoi donc ndenge choc que que ah mais comment est-ce que boko bokosenga mbongo ebele mpo na mpo na kobalisa mwana na mwasi comment mm. mais puis moto boza kobalisa botuni même même pas osalaka wapi ozwaka combien Tovanda na place moko boye frère na kati ya mariage moko boye nayebi te soki bako comprendre yango banda boyaki soki 20 heures boyaki ti 20 heures ti na 6 heures du matin debat kaka mpona mbongo frère je trouve ça eza mabe eza mabe dot bokoki kopesa dot oui mais Est ce qu'il faut que to exagerer bongo? Eh, na mekaki kosala mwa ba recherches ba serie wana dejà nga moko mpo nazua mpo nazua nga moko decision, nalobi que bana na ngai soki bakobala ya basi bakobala ndenge wana te quoi, ndenge wana te. Ngai nakopesa partie na ngai mpo mwana ameka kobanda vine na mo na mo mo mobali na ye mo mobali na na ko yebisa ke apesa eloko moko symbolique pourquoi Symbolique. puisque motema na ngai nde faut esepela kaka c'est pas que non faut ba pesa liste moko mulayi et puis ba coutumes pe ndenge tolobi eza ya na different na kati ya Congo toza na au moins 450 ethnies dans ce dit toza na ba bikolo donc 450 sikoyo na chaque 450 wana misusu makambo misusu ekutanaka misusu ekutanaka te mais ba senga senga biloko differemment 18 ntaba mais cote pamphlet ya ba ya baluba basenga mingi munduki muna ba bike non pesa biso calibre 12 ozo mona c'est à dire ba c'est à dire normal normalement na ebandeli c'etait pas si exagere que ça ezalaki ezalaki eloko moko symbolique mais oyo nga na moni les les 10 dernières annees na kati ya ba mabala wana muna ke liste penza Eh, mais non, mais non. Ata nga ndabo soki epesi nga ke bala mwana mwana ona na liste ona biso non non c'est trop. Eza niti ozo teka mwana au fait. Basengi bango mosala biloko mosusu oyo mpe ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, la coutume ou bien ouais, c'est ça tobenga yango mariage donc coutumier. C'est-à-dire osenga osenga par exemple osengi bapesa yo exemple Telephone portable mais est-ce que eza na sens? Hum eza na sens te. Hum? En fait, donc le but là eza na sens te mais quelque part moi je me dis bon bana bazola na biso le mariage coutumier tel que biloko esengamaka ezali biloko oyo bato basalaka yango ba prepare yango dans les années passées c'est le cas déjà na ba epoque wana Par exemple dans mariage soki mutu abi asengi munduki c'est parce que ezali na ba village il faut pour papa okende na susu samba pour aboma aboma nyama na munduki wana ba mususu basenga kata mususu ba ba lampe akolema tout ça là ça c'était dans le village parce que pour ba pelisa ngo mais sikoyo tango toza awa na kati ya ba ville nde toza sikoyo avec la technologie ya sika oyo ezo penser te que Meme ba liste yango ya mariage eko zala aussi mise à jour hein, c'est à dire que ezala adapte na realite, c'est pourquoi opesa exemple awa mutu asengi telephone ça peut aussi etre na kati ya dot parce que tokoki ko considere yango comme mise à jour n'est ce pas ya liste ya ya mariage parce que ngai naza awa soki na balisa mwana na ngai na osengaka ye mpa bayela ngai eh, je sais pas moi bayela ngai lapa kolema na osala yango nini Sikoyo yo sikoyo imagine toi que obalisi mwasi mwana na yo na France, bino nionso bovanda na France, bokozwa 25 ta bango place nini? Po bokende nango wapi? Tu vois ce que je veux dire? C'est à dire quelque part mutu akopesa pe contre valeur na yango sans que tobakisa biloko mususu puisque eloko nionso banda kopesana kala je pense que ezalaki avec tina moko boye. Voilà. Tina moko nde nazo pesa exemple ya, ya exode donc obali mwana batu po donc azalaki vierge obimi na ye obali ye mm. puisque okotika ye bongo te ezali ntina nango yango wana mais sikoyo awa ekoma mpe aire moke mwana moko boya mwasi abala deja soki deux fois asasala banini badivorce mais bakontinue kosala kaka bongo mpe mona batie Voilà, je, je, je, moi je trouve ça vraiment bandeko eza mission moko euh, na cadre mais eza mission moko éducative éducative na lingi na meka côté ba parents au bozo landa biso il y a des filles au baza besoin ko bala mais baza ko banga quoi na mibali na bango epa na bino puisque bino bosenga ba mbongo ebele Ya ya de garçon alingi muana oyo vraiment de tout son cœur mais tellement ayebi que na famille na bino bosengaka liste mulayi est ce que tu peux imaginer que bosenga mutu biloko ya biloko ya kobala epesi ba montant ya ba 7000 dollars est ce que ah ça va pas ozo mona est ce que eza pe normal ekomi fond de commerce en faite Mbongo oyo apesela ye wana ezala pe na valeur, c'est à dire mwana azala mwasi moko pe ya malunga, c'est à dire na makambu nionso. Soki sikoyo aboti te, tozongisi na likambo tolobaki liboso, mwana aza kobota te, mobali akomi kotungisa, famille ekomi kotungisa puisque bapesaki te ba biloko ebele. Moi je pense que, moi je pense que eloko eza important toloba que non, Vraiment ngai pona ngai personnellement en tant que papa na ngai na na salaka coutume te parce que moi moi je crois que coutume eza eloko mutu asala yango je pas besoin que na na landa coutume moi moi ngai ngai donc depuis na na na koma na nini na bonzambe pona ngai coutume na kosala yango te makambo eza malamu na ko observer mais que coutume ekomi que ndeti par exemple na baluba bapesaka taba ya babenga yango nini Ba pesi ntaba pona ba esprit exemple mais eza sens te c'est à dire il ya des choses oyo ata ke mwana mwana nzambe okomona ke tu peux plus faire ça puisque puisque eza lokola oza ko attirer n'est ce pas ba force moko boye ya donc ya mabe sur libala kutu ya mwana na yo yango eza eza important pona nga na pense ke soki mutu alingi abalisa mwana na ye et que ana besoin ya kosenga dot atuna mobali Qu'est ce que tu as? Qu'est ce que tu as? Mobali apesi avec son coeur. Soki amoni kaka na besoin azua mua mingi abi mais non sala boye. Bosolola na ndenge moko amiable, na ndenge moko ya kibondeko. Pourquoi? Puisque muana oyo azo bala muana na yo, akomi pe muana na yo donc indirectement po ako benga yo papa. Ata to benga papa bokilo mais eza pe kaka papa. Ozo mona? Donc bref elingi koloba que non dot oyo tozo pesa lelo na kati ya ba na ba coutumes na biso, Eza pna exagere et puis eza eza ko decourager ba jeunes mingi eh nga na solola na ba na ba jeunes ebele ça leur decourage n'est ce pas ya ko bala alors c'est pas maintenant eza eko bebisa sens meme ya ya ya libala ekoma ke mutu avant abala ebongi azala na mbongo ebele mais entre temps soki ozo vivre na mboka neti Congo ba futa yo 100 100 dollars par mois comment ko bala muasi ya ya 900 dollars eza na sens te faut travailler 9 mois sans kolia mm. donc euh, eza mwa pasi mm. voilà en fait ce qui toyo to résumer un peu mwa moke awa ndenge ozoloba awa au niveau en tout cas ya dot na baliste oyo epesama ya baliste ya mariage c'est-à-dire que on n'est pas obligé ya kosuivre bademande nyonso oyo ezalaka wana ya bacoutume na biso c'est-à-dire que ope trie Olobi oyo j'estime que pona nga en tant que chretien je peux faire ça oyo mosusu nango natika c'est un peu ça on peut faire des choix nango parce que na ba famille mosusu elekaka te hein epa baluba mosusu basenga ata susu taba pona ba esprit par exemple alors en tant que chretien est ce que chretien il faut asalaka tri par rapport à liste ya mariage oyo bakopesa ye so amoni ke oyo eza ko correspondre peut-être na ba principe na ya ya chretien te alongoli yango arejete yango apesa kaka oyo ye amoni ke ezali malamu mpo na ye mpo na dot donc okoki kosala mpe tri na niveau wana parce que ça passe pas na ba famille mosusu C'est c'est ça aussi ce que je disais tant que ça que mission ya libala na baye que nzambe ako peso cadeau ya ya mabe te ok Soki olingi obala hmm. oza mwana Nzambe, Nzambe akopesa yo famille ya bien, cadeau ya bien, mwasi ya bien. Pourquoi? Puisque même na na ba cas euh, euh, e, e, comme abongo euh, donc ezala pasi que Nzambe apesa yo famille moko oyo babake biso soki topesi liste esalaka ndenge tosali bongo wana mpe eseke Eza trop tellement lier na ba Euh, na ba na ba mm. comment appelle ça na ba coutume moko bo oyo moko za ko maîtriser te ça pour ça mm. pourra peut être amener ba makafusu na kati ya libana na yo exemple mm. tant obili kamuti na bia ya ba ko pesa ntaba pona ba esprit ba, voilà. ba esprit nini parce que soki yo yo yo siko boye ke bango babike non comme comme comme boyi Okobala mwana na biso te sikoyo San. Voilà. Yango wana sikoyo yo moko yeba yo chretien oza kolanda ngai. Yo moko yeba puisque ngai nakoyebisa yo te que non soki basali bongo tika non yo moko faut oyeba d'abord avant obala mutu oyeba famille mm. na ye d'abord eza très très mm. très important il faut ozwa temps mm. omoni mabala mingi esimba te frère tobaki wana na kati ya nini na kati ya ya émission ya libala mwana mwasi Abengani mobali to mobali abengani mwasi po bazui temps d'abord ya koyebana te. Koyebana c'est à dire nabaki yeba mutu ndenge a raisonnaka, yeba famille na ye. Luka oyeba histoire ya famille na ye. On peut dire on. Koyeba aussi culture aussi ya koyeba aussi nano ba ekolo na bango aussi c'est important aussi. Bien sur, bien sur, bien sur. Ekolo wana ba exigences ezalaka nini? Ba eza na ba ekolo mususu ezali incompatibilite aussi ya kobala ça c'est aussi très important. Bien sur tu t'imagine que il ya d'autres donc culture mutu akobasa mwana eza kaka noko ah mais mais mais mais mais c'est quoi sali soki soki soki soki soki noko aboyi libala na eza te sikoyo ibanso taki noko moko afandaka na fin fond ya village. Yo sikoyo papa na maman bondimi muana na bino abala mais faut noko a donc a decide c'est à dire faut noko a decide libala wana na lingi yango wana nde non moi je pense que moi je pense que nde tobaki na kati ya na kati ya ya ya emission ya libala tobaki que libala eza likambo ya D'abord muasi na mobali l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme c'est à dire ba quitte ba s'attache topesa exemple ya nani ya Adam na Eve bazalaki na ni papa ni mama mais bazalaki ba marie topesa libala plus tard topesa yango sens kaka pourquoi puisque toza ko vivre na kati ya societe batu bazali il faut ebongi to honore pe batu mosusu to honore pe libala na biso yango esalaki toza ko associer batu mosusu na kati ya na kati ya ya libala na biso mais soki yo parent okomi obstacle ya libala ya mwana ya mwasi to mwana ya mobali puisque il faut ba ba ba pesa nini ba dot moko boye exorbitante mpo na ngai na mona ke seke oza besoin mwana donc abala te je pense que famille nyonso oyo azoyoka ngai Papa to maman oza na droit sur mwana na yo puisque culture avant ebanda to plutot coutume avant ebanda eza na mutu moko a decidaka que non lelo tobanda tosala boye peut etre mutu yango yo kutu oza na meme pas na lien na ye mais tellement ezalaki bongo depuis des annees etikali bongo bato bakangamaka na ba coutume bamona que mais frère qu'est ce que tu dis ba ndeko soki oza mwana na Nzambe soki oza mwana na Nzambe ozoka ngai yeba que coutume eza na pouvoir sur bonzambe te ça dit bonzambe eza likolo ya nini ya coutume soki oza na muana nayo ya muasi alingi abala mobali tala nanu d'abord vie ya mobali wana eza ndenge nini comment est-ce qu'il gagne sa vie avant que bozua bosala ba liste frère kosenga ba costume 12 costume pona pe akomi marque ya nini ya ba ya ba ya ba ya ba costume yango Marques, tout ça. sapatu Il faut ezalaka boye soki boye apesi na kombo ya sapatu ndenge il faut ezala botali prix boye omona sapatu moko 400 dollars mais sikoyo tosomba combien de paires 7 paires ozomona hmm. oh maman hmm. faut super soki nini hmm. il faudrait pas to imposer bato biloko baza capable ya kosala yango te exemple tobaki na kati ya ya bible tobaki ke jacob ye moko apréféraki atravaille 7 ans epai ya papa ya muasi naye po abala mua donc donc muana wana donc Rachel elingi koloba pe que non papa lelo oza capable ya koyebisa muana oyo ya donc ya muasi que nga nalingi mobali oyo akobala yo asala boye te mais asala boye c'est à dire tu peux aussi devier pas meme devier mais changer les donnes par rapport ya nini ya ya ba coutumes puisque je pense pas que frère Aline oza na besoin ya ya nini ya Dot na periode oyo toza na yango, na moment toza na yango, na mikolo toza na yango oyo, ekomi exagere, c'est à dire que tozo respecter meme plus ba coutume yango oyo biso tozali ko se baser, par exemple to fixer dot wana, c'est à dire que ekomi exagere, tozo senga n'importe quoi sur une mafia c'est à dire voilà. na, na, na, na, na ba base moko solide te tu vois c'est pour dire que mm. nyonso na ça arrive pourquoi puisque ya dialogue entre ba parents na ba na na, na, na bana ça manque aussi ozomona ngai mm. au début mm. na na na na nda koloba toujours que non normalement dot eza nango normal moto apesa tout ça et, et puis après tobi ke bon c'est mieux kotala mpe kopesa nini c'est mieux kotala mpe mm. moto wana azwaka nini mais naye komonake na kati ya bamboka neti ba allemagne awa Mobali na mwasi babalani, ba parents ya mwasi batuni bango na ndaku boza na frigo? Oh te na ndaku boza c'est à dire basombi biloko oyo ezangi j'imagine un peu c'est à dire tomeka mpe kozwa ba exemple ya malamu mpe puisque mbongo eza na suka te mbongo eza na suka te na ba kongo par exemple na ba kongo je peux m'imaginer ou bien me rappeler que bango bapesaka mingi Masanga ba ba pesi ba bidon ya nini ya ba vin de palme tout ça ba pesi 100 dollars mais ezala sous bongo te ekomi ba ke non oh otuni petit mariage ba sengi combien oh ba sengi ngai 4000 dollars ah bon hum 4000 dollars wala siko muasi no nani mukongo c'est à dire ba changer makambo nionso ba lingi meme ba lingi meme pas que oh liputa oh non non non pesa kaka mbongo mbala moko ozo mona pourquoi bango ba kati kaka 4000 obi obi Ba pakate ka bango 4000 opesi makambo esili. Mbala moko esili, ça dit bana bana besoin te que bana besoin te que non o liputa o nini non, ça dit pourquoi bato bakomi plus materialiste ce qui voilà. fait que mariage yango mpe ekomi eh, ekomi donc eza na, na substance makasi te pourquoi puisque Mobali wana moi je connais des des garçons a travaille pendant longtemps po azua kaka mbongo wana afuta mariage a afuta afuta afuta dot tango ako futa dot sans compter fete ya mariage sans compter boye na boye tout ça après makambo nionso esili na ndaku muasi na mobali ba ba swana eloko moko te ba ba ba bambi kozela mois mois prochain bazua mbongo ya salaire normal mais entre temps ils avaient fait une bonne economie pona pona pona pona vie na bango Ekweyi pona nini puisque dot ezalaki likolo et puis fete ya mariage ezalaki pe trop exagere neti omonaka muana mosusu azo pesa ba mbongo ebele ebele pona kosala fete ya mariage aza kobosana que après fete ya mariage il faut vie econtinue tu vois un peu seule chose aussi ya koteya batu na kati ya communaute ba comprendre que soki obali osali donc mariage c'est une nouvelle vie ozo kota. Donc tango okoti na na kati ya nouvelle vie oza na besoin ya nouveau souffle elingi koloba que non soki obali sika et que oza na na na mbongo ya koliesa muasi na yo te conflit ya liboso ebandi ya wana par rapport ya nini bozui eza te mais pourtant soki obaki que fete ya mariage ezala mpe na se o o obengisa batu batu limite par exemple pona ko Komeka mpe ko ko babenga yango nini ko epargner un peu et que mbongo wana oyo bo bokoki kobebisa na kati ya mariage ya fete ya mariage plutot bokoki kozwa mbongo wana botia yango na kati ya economie na bino de façon que soki bokomi na kati ya ndako na bino boye sikoyo bokomi ko vivre sikoyo normalement le temps bozwa elan puisque mariage eza mpe jeux te makambo ebele na kati ya mariage oyo ekosala que mutu akoma n'est-ce pas okomi na ba stress pas meme une annee. Il ya meme un un garçon qui me dira que mariage na ye ekufi avant que montage ya ya nini ya video ya fekisi ekufi deja avant non mais eza bakaa wana ekomaka c'est vrai ebele donc tozomona yango mpe awa ma mingi parce que Mariage ndenge frère alobi ça dit que eza base na ba base moko solide te donc eza ta mususu kaka pona ko prouver egalement famille mususu ekomaka kobalisa parce que mwana kingana abalaki et puis bango pe balingi basala ete babalani babalisa pe mwana na bango ça dit que eza eloko moko eza penza ya mutema te ça dit que mobali na mwasi balingani te mais eza plus famille aussi esali pression il faut kaka babala kaka Eh frère eh, Gashisha mutu aza na ba moyen te ya ya ya ya ya kopesa dot na ye. Est-ce que azali na droit ya kobala ou bien aza na droit kobala te parce que awa ekomi makambo tu ekomi mbongo. Siko mutu aza na mbongo te. Soki pe abali kaka bongo sans que apesa mbongo eza pe ma, ma, malamu te na miso ya Nzambe. Mais soki oza na mbongo te, oza na ba moyens te, est-ce que oza oblige ofanda kaka celibataire obala te? Question na ngai ya suka yango wana. Bon, au fait, avant mutu abala faut azala pe na mwa moyen moke quand même ya ko vivre. Soki oza na moyen ya ko vivre te, c'est pas aussi bien, hein, tu vois. En fait, il faut d'abord ba moyen pona kobala en fait. C'est-à-dire que mutu po abala il faut d'abord makoki eko ezala eza eza ma important voilà. important ya moni eza pe bien te kowela wela kobala soko yebi ki oza no sur te musala sur eza te il faut faut zela na muke zela muke musala sur ezala quand même mm. hein tu vois mm. ozela muke bien que bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur Tout le mais bonheur on est à bonheur ya foufoute tu vois ya bonheur mm. makambo peut-être tu vois alors moi je pense que mobali avant au quitter famille na au quitter papa na, na, na maman na yo c'est-à-dire aux déjà prêt Ea difficile yango yango na lobi que avant ko bala mutu yeba d'abord pe ta ta mosusu culture na ye peut-être aza aza na parent moko lokola nga na yo frère que tozo comprendre makambo nde mosusu on peut toujours dire bon ça va toyebi que ezalaka bongo mais na cas oyo ya bino bo pesa eloko bomoni que boko pesa ozua muasi na yo exemple tu vois c'est à dire mutu oyo ako sepela que yango to monaka normalement Soki mobali asali demande ya mariage ya mwasi na ye, asala yango pe lisusu doublement epai ya papa ya mwasi. C'est à dire, yango tomonaka na kati ya mariage, soki o donc obali mwana ya batu, papa apesi yo mwana, c'est à dire apesi yo responsabilite, alobi que bon, à partir ya lelo ngai je fais ma part, maintenant c'est toi qui donc qui dois continuer par ici. Elingi koloba nini? Entre future. Eh donc epoux ya muana bino to future epouse na yo il faut dial donc dialogue familial ezala si l'amour soki amour ezali amour ekoki toujours ko vaincre makambo ebele ata oza na mbongo mingi te tu peux toujours parler avec les parents oyebisa bango ndenge ozo penser ndenge moi je pense que tout ça peut aujourd'hui ekoki ko se ko se negocier yango na lobi que ba parents oyo bazali kosenga mbongo ebele puisque ils veulent ils veulent s'enrichir Nayebi te na cas ya mariage na cas plutot ya divorce bosala nini eh ce que nous ne nous n'encourageons pas bien sur mais soki sikoyo mutu alobi que non nalingisi muana na bino te bokozongisa ba ntaba nionso wana na ba meme tout wana donc je ne sais pas donc bref soki oza na mbongo ya kobala te d'abord muana mobali luka d'abord musala donc zua zua temps n'est ce pas ya ko ya ko ya kotanga soki oza nanu jeune pona ozua musala peut etre ya mua bien po ozala na mua capacite n'est ce pas ya kobatela libota na yo c'est à dire muasi na yo na bana ndenge ba koyela et puis à part wana soki omoni que olingi obala muasi et que na famille na ye ba sengi yo liste moko oyo ozo koka te tu peux parler avec eux soki ba ko comprendre ko sala yo faveur wawa mais sikoyo en fait c'est vrai donc lobi awa mais bon ba situation neti ya la mbongo na biso ba situation comme quand même très difficile la situation sociale tout ça là misala ezalaka te Sikoyo mutu akomi ti na age ta mususu ya 40 ans 45 ans asala nini parce que aokoka te abala nde kala te ezala ke posa ya kobala ezali posa pe ya nzoto ezali akosala nini na cas wana parce que makoki pe ezwa azobundana asisi ba classe na ye azokotisa également ba demande d'emploi pe partout mosala pe eza koya te sikoyo bato ya cas wana baza pe ebele qui se retrouve Il ya des gens na kati ya monde oyo ba souffraka koleka biso na kati ya Congo. Omoni, omoni, ngai na lingaka kokota mingi makambo ya Congo te pona biloko wana, pona mona ba congolais to reflechissaka kaka ndeti kaka Congo eza pays unique na monde. Frère, il ya des pays qui souffre, bokende na ba, na ba, na ba, na ba, na ba cote ya Australie kuna, na ba, na ba foret kuna, baza ko vivre lokola kaka ndeti ba, ba pygme na kati ya foret equatoriale. Bokende na ba, na ba Pakistan, na ba, na ba, na ba, Ba pays oyo que non donc soki mwana mwasi papa na yo akangi yo na mobali na na nzela ako tshio mbeli na na batu baza baza pe kotala c'est ça la Voilà. souffrance aussi c'est à dire makambo mosusu ezali que non soki ozo vivre na kati ya pauvrete euh il ya il ya un ami à moi qui asalaka pe emission na na kati ya Congo alobi que na ba na ba village Basi bazalaka na bango ça vend moins cher par rapport à na Kinshasa ozo mona soki omoni que olingi obala à tout prix luka sikoyo place oko mona que dot eza na se pourquoi puisque po obala mwana batu bako bako senga yo ba nini ba donc ba biloko oyo faut pesa sikoyo biso toza ba nani toloba que non bala kaka bongo ata ba sengi te non non to biso tokoki ko mona que selon la bible Tolingi to to banda vie na biso na se ensemble boye na c'est à dire il faut dialogue ezala soki soki oza mwana nzambe nzambe ako pesa yo mwasi oyo ako complique makambu te c'est à dire famille moko eza simple oyo bako comprendre facilement na etat nayo mais ce que moi je te conseillerais mon frère ata okomi na age ya 40 ans soki oza sur te que oza na musala moko ekotaka ekotisaka yo ata 50 dollars par mois je pense pas que soki obali ekozala bien. Vaut mieux bondela nzambe apesa yo eclairage ndenge nini okosala pona o subvenir na ba besoin na yo d'abord yo moko avant tango okobala eza peut etre mua equilibre ekozala peut etre muasi pe okobala muasi moko pe asalaka na ye ça peut etre que equilibre moko ekoki pe koya na kati na bino je pense que eza ba conseil oyo tozo pesa pe chaque fois na ba ndeko oyo ba bengaka biso c'est ça. Voilà, ça c'était vraiment sujet la biso ya lelo et la dot ezali vraiment très important. Voilà donc euh, tozo koma na suka ya émission na biso lelo donc euh, merci na bato balandi biso partout à travers le monde ba sujet eza ebele oyo tobana traite na kati ya émission oyo donc semaine prochaine bon se retrouver en tout cas sujet mosusu également en tout cas bozala toujours branché na chaîne na bino tokutana moi très prochainement pour la prochaine numéro merci en tout cas frère kashisha mpona nyonso mpona éclaircissement tokoma na suka ya émission na biso merci mpona nyonso merci mon frère aline nzambe apambola